Bon, bah, on va y aller. Euh, bah, pour commencer les objectifs de la présentation, euh, en quelques mots. Euh, dans un premier temps, il faut faire découvrir un, un, autre mouvement étudiant qui est assez proche des juniors. Donc, vous voyez, nous, on est des anciens juniors entrepreneurs et on n'est pas les seuls. En l'occurrence, le nouvel ingénieur, mais les nouveaux étudiants aussi. Il n'y en a pas Que pour les ingénieurs. Euh, mais surtout, euh, vous apportez les clés du knowledge management, ou management de la connaissance, gestion de la connaissance, si vous préférez, pour votre junior, pour vous, pour votre école, pour tout ce que vous voudrez en fait. Euh, puis vous permettre d'échanger, pouvoir mettre en commun aussi vos connaissances, vos compétences, parce que bon, on a aussi la chance de pas beaucoup, donc j'espère que vous serez réactifs. Alors. Donc pour commencer, le nouvel ingénieur, qu'est-ce que c'est selon vous Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, probablement pas, quelques idées. Comment définir le nouvel ingénieur Ouais, enfin, qu'est-ce que ça que ça veut dire pour vous le nouvel ingénieur Un ingénieur qui prend la notion de la notion de ça peut aussi. Avec, euh, notamment tous les histoires de nouveaux titres, ingénieurs, etc. Il y a peut-être une vision un peu plus large qu'un ingénieur classique qui, se contente de, rester dans son domaine. Mhm. Est-ce que un ingénieur moins technique, moins poussé dans la, capacité Un ingénieur moins ingénieur au sens classique du terme, moins plus... Euh, aussi euh, d'autres idées. On a, déjà pas mal fait le tour. Je vais te laisser. Euh, Ce que je vais faire, c'est avant de parler du nouvel ingénieur en lui-même, je vais vous présenter les quelques constats que nous, on a eu euh, au fur et à mesure de, notre enseignement, au fur et à mesure en fait, qu'on avançait dans, notre cursus. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, je vous avez dit pas mal de choses intéressantes auxquelles, auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Bah, je commencerai peut-être en parlant de formations qui sont parfois inadaptées quand même au monde professionnel. Ça veut dire qu'en cours, euh, les cours ne répondent pas forcément à une problématique qui est la problématique de l'entreprise. Ça, c'est vrai dans les écoles d'ingénieurs, mais ça peut également être vrai dans les écoles de commerce, et parfois encore plus en université. Ça passe par des méthodologies qui souvent sont caduques. Je pense que ça vous est forcément arrivé d'aller en cours et vous dire l'objectif de ce cours, c'est euh, de pas que les profs ne se rendent pas trop compte que je suis souvent absent, d'avoir 10 euh, à la fin au partiel, et d'avoir 12 s'il faut 12 par exemple pour l'unité d'enseignement. Généralement c'est souvent ça, c'est quand même un problème alors qu'on est censé aller en cours pour apprendre des connaissances et pour justement permettre d'acquérir quelque chose. En termes d'entrepreneuriat, vous pouvez savoir qu'on entreprend peut peu près trois fois moins en France qu'aux États-Unis, j'ai plus le chiffre exact. Pourtant, je me rappelle que l'an dernier, la CNGE avait publié un baromètre de l'entrepreneuriat qui donnait des chiffres très intéressants. Ça montrait que plus d'un étudiant sur deux en école d'ingénieur et en école de commerce, en fait, souhaitez à court moyen terme fonder une entreprise, là vous êtes 10, je pense qu'à tout casser, euh, enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait peut-être 50% d'entre vous qui montent une entreprise. J'espère que ça puisse être le cas. Oui Peut-être qu'ils montent une entreprise mais pas en France. Oui, ouais, c'est ça. C'est vrai, ah. même si c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de, jeunes qui se situent fréquentent un peu le milieu des startups week-end ou le monde de l'entrepreneuriat, il y en a pas mal qui disent je veux monter ma boîte, je vais aux États-Unis. Après, il faut savoir que quand on est français et qu'on s'expatrie aux États-Unis pour monter sa boîte, c'est pas facile. Le meilleur moyen, en fait, c'est de chercher à monter sa boîte en France. Mhm. Ça marche, ça marche pas. Ensuite, tu pars aux États-Unis, parce que c'est quand même un monde difficile de créer une boîte aux, États-Unis. En France, en soi, il y a pas mal de conditions aussi pour réussir dans, l'entrepreneuriat. Simplement, la culture n'est pas là. Si Tu dis par exemple à ta famille, je veux monter ma boîte. Je pense que la première réaction de papa, c'est va être c'est fou, t'es sanglé, tu vas payer ton Alors que si tu fais ça aux États-Unis ou dans d'autres pays un peu plus anglo-saxons, c'est vrai que c'est bien, c'est valorisé de chercher justement à s'investir dans l'entrepreneuriat. Mais tu veux Oui je pense qu'en fait, en, France, on n'a pas la même notion d'échec. Si jamais la boîte coule, ce sera un grand échec, euh, peut-être que dans d'autres pays, ils ont tous tendance à, à voir ce qu'on a appris, à valoriser l'apprentissage plutôt que de. C'est ça. Rester je vais vous là-dessus, puisqu'en fait, récemment, dans mon école, donc l'école d'ingénieurs informatique, donc, il y avait des représentants du Startup UCAM de Strasbourg, parce y avait dans chaque classe pour expliquer un peu. Et justement, donc, la, la personne qui présentait, c'était Stéphane, je qui, avait une boîte de jeux vidéo. Cette boîte, au bout de 7 ans, elle a coulé. Et là-dessus, en fait, il rebondissait sur cet échec et montrait qu'il ne s'est pas arrêté là, qu'il a continué. Donc moi, personnellement, moi, ça m'a touché, parce que forcément, j'ai participé au Startup UCAM puisque j'ai monté une boîte. Mais la plupart euh, des, personnes de ma classe n'avaient retenu qu'une seule chose, au bout de 7 ans, il a, fait un échec. Il n'est pas allé plus loin. C'est vraiment la mentalité euh, qui... D'accord, c'est un exemple que je garderai, je, je le trouve pas mal. Par, exemple, si tu vas aux États-Unis, tu montres que tu as, créé deux boîtes et que les deux boîtes euh, ont coulé, on va dire c'est bien, t'as pas tant. En France, ce sera un peu moins, un moins évident. <laughs> ça passe moins. Euh, un autre exemple euh, que je, souhaitais, mentionner également, c'est toute la partie internationale, donc je ne vais pas m'étendre, mais grosso modo, vous savez que l'Université de Shanghai publie tous les ans un classement sur les meilleures universités, les meilleures écoles en France. On peut tout à fait remettre en cause la pertinence des critères qui sont utilisés, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Simplement, on se rend compte qu'il y a un déficit de visibilité très clair pour les établissements français. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a vu Pierre et moi avec les différents autres membres du nouvel ingénieur, c'est que quand on va voir des étudiants dans les écoles et qu'on leur demande de parler de l'international, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent parler de l'international, qui veulent en savoir plus, qui veulent connaître plus précisément la stratégie de leur école, qui veulent savoir plus précisément comment on fait pour avoir un stage, comment on fait pour décrocher un emploi à l'international. Donc c'est également un point sur lequel on souhaitait faire un petit peu bouger les choses, on se rend compte qu'il y a des choses à faire dessus. Effectivement, il y a choses à, plein de choses à dire. Pour résumer peut-être plus rapidement, plus facilement, nous, lorsqu'on a monté le, nouvel ingénieur, c'est qu'on s'est dit que ça, bah, ça en fait, on n'en voulait plus, que l'objectif du nouvel ingénieur, c'est plus ou moins d'arrêter de voir ça. Grosso modo, je pense que ça vous est forcément arrivé pas mal de fois d'arriver le matin en cours à 8h avec un café dans, la main, un croissant dans l'autre main, à vous poser en cours, et à prendre à 20 minutes, à faire le sudoku dans 20 minutes. S'il est facile, euh, vous tenez jusqu'à 8h15, s'il est dur ou si vous n'êtes pas réveillé, vous tenez jusqu'à 9h moins le quart. Après, vous vous dites, euh, merde, on se fait chier, alors vous avez le choix entre soit essayer de fixer le professeur dans les yeux pour ne pas vous endormir, ou vous cacher derrière quelqu'un qui est grand, par exemple, faire une petit sieste. Toujours est-il, on s'est dit qu'on a passé une bonne partie quand même de scolarité à faire ça, et c'est quand même dommage qu'on est dans l'enseignement supérieur, pour des grandes écoles, dans des universités, d'en arriver là. Donc en quelques mots maintenant, pour parler de Nouvel Ingénieur, c'est l'association qui a été créée en août 2011, c'est un mouvement qui est, qui est récent, qui a été monté par des élèves ingénieurs et des jeunes diplômés, avec comme objectif de faire évoluer les pédagogies et de replacer l'élève au cœur de sa formation, c'est-à-dire considérer que l'étudiant, c'est pas un type passif qu'on balance son cours, mais c'est quelqu'un qui a le de sa formation et qui est force de proposition. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à promouvoir, à soutenir des projets et également à mettre en place des moyens d'action pour passer finalement du théorique au concret. De façon un petit peu plus globale, le nouvel ingénieur s'inscrit dans un mouvement qui est celui des nouveaux étudiants, qui existe par le biais d'une page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez nouveaux étudiants, tomber sur la plage qui est assez explicite. Les nouveaux étudiants, c'est quoi C'est une communauté en fait euh, de personnes qui sont en école d'ingénieurs, en école de commerce, aussi en université, et qui nous rejoignent justement sur cette volonté de faire évoluer les pédagogies dans l'enseignement supérieur. Donc euh, comme quoi vous en doutez, entre nouveaux ingénieurs et nouveaux étudiants, c'est quand même extrêmement proche, et euh, cette réforme des, pédagogies, finalement, ce travail de fond, il peut être mené par, pas par les codes, des comme ça. Voilà. Quelques chiffres maintenant, 180 c'est à peu près le nombre de sympathisants qui suivent le nouvel ingénieur et notre activité. Donc ça depuis 6 mois, donc ça montre que ça commence un petit peu à faire parler. Je 10 de plus Ah c'est vrai. 191. 14, c'est le nombre de personnes vraiment actives, comme Pierre et moi, au sein du nouvel ingénieur, qui cherchons vraiment à communiquer sur toutes les actions qu'on peut mettre en place. 4, c'est le nombre de projets en cours, on en parlera peut-être un petit peu plus en fin de formation si vous avez des questions ensuite et 650, visites mensuelles visite mensuelle tout simplement sur notre site, hein, euh, au passage, on publie de temps en temps des articles. Si vous, par exemple, vous avez envie de créer des articles, de commenter l'actualité, vous êtes les bienvenus pour rédiger quelques lignes, vous envoyez ça à l'adresse mail qu'on vous montrera à la fin, et ça peut être sympa également de participer à toute cette aventure. C'est un site qui lui aussi, comme tout ce qu'on fait, qui est collaboratif, participatif. Vous êtes les, bienvenus dessus. Voilà, c'est toute cette présentation sur l'ingénieur, je suis fier parler plus précisément du knowledge management. Une petite introduction au knowledge management. Bon, on va avoir un peu de théorie, on va essayer de ne pas être trop barbant pour autant. Euh, tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Le knowledge management, est-ce que ça va être une gestion documentaire améliorée, euh, c'est-à-dire euh, pouvoir bien classer vos documents avec des, des références, etc., une nomenclature bien précise est-ce que ça va plutôt être un outil informatique euh, qui va vous permettre de partager tous vos documents, euh, un intranet, un, enfin, du cloud, etc. Est-ce que ça va être une gestion des compétences, des compétences des élèves de votre école, des membres de votre équipe Est-ce que ça va être plutôt <laughs> la, mise en place d'une veille technologique, c'est-à-dire, euh, moi j'ai un certain nombre de pratiques, etc qu'est-ce qui se fait ailleurs, euh, de quoi je pourrais m'inspirer. Pour vous, qu'est-ce que c'est euh, Vous avez le droit de répondre une ou plusieurs questions, autre chose. Qui pense que ce serait plutôt le A Le B Ça passe par le B. Il faut des outils même pour centraliser ça, pour ensuite faire... Euh, Est-ce que c'est la possibilité de dire si jamais c'est pas le B Non, pour moi, c'est le et B. cest à D avec les outils qui permettent justement de centraliser. Le C D Ok. la veille technologique. Autre chose, éventuellement La logique, euh, C'est... En fait, c'est un peu tout ça, effectivement, mais bon, le knowledge management, il y y a un certain nombre de, définitions. je ne sais pas si vous adhérez à ça, moi, personnellement, je m'en totalement. L'important, c'est d'identifier vos objectifs. Effectivement, il y a quatre points, il y en a d'autres. L'idée, c'est de voir la gestion de la connaissance, c'est un, un, thème assez vaste. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse là-dedans Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire ça Parce qu'effectivement, je peux gérer les compétences, je peux partager les documents, je peux les classer, etc. Tout ça, c'est important, euh, mais pas forcément important au même degré pour vous, pour juniors, etc. L'idée du, knowledge management, enfin nous, on ne va pas vous dire, le euh, management, c'est ça, il faut faire ça, point. L'idée, c'est que vous êtes un peu seul maître à bord, c'est à vous de voir vraiment ce que vous pouvez en tirer. Ce qu'on va faire, c'est un bref historique en fait du knowledge management pour bien situer le contexte et des enjeux, et aussi parce que c'est un défi personnel que place Diderot dans cette euh, formation. Donc Diderot, c'est l'encyclopédie, c'est la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'était cette fameuse société de gens de lettres, comme l'appelait Diderot d'Alembert, L'encyclopédie, on peut la définir comme une sorte de processus communautaire dans lequel des personnes expertes des domaines peuvent mettre en commun toutes ces compétences. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'encyclopédie, c'est une somme de travail qui est absolument énorme pour l'époque. de vraiment parler de sorte de Wikipédia du XVIIIe siècle. Après, si on veut voir des choses qui sont... Vous avez une question N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question sur un point particulier. Après, de manière un petit peu plus proche de nous, on peut dire que les premières théories remontent aux années 1950, avec le premier système d'aide à la décision. Vous en doutez, c'est lié au développement de l'informatique après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire que le knowledge management et la gestion des connaissances en tant que discipline à part entière, elle apparaît à partir des années 80. Pourquoi les années 80 C'est à cette époque qu'il y a une importance grandissante de l'information dans les organisations qui devenait de plus en plus grande de croissance également de la qualité de ces informations. Il n'y avait pas forcément à cette époque de moyens de pérenniser, de communiquer sur cette information. Pour l'anecdote, par exemple, il y a quelques années, le groupe PSA avait plus de 400 intranets qui étaient répartis sur l'ensemble des sites. C'est justement un bon exemple de nécessité de mettre en place de la gestion des connaissances, ce qu'ils ont probablement fait par l'intermédiaire de qualité de conseil de management. Il y en a un certain nombre qui existent. Donc comme vous voyez, de Hydro à PSA, les enjeux ont pas mal bougé. Pour vous, en fait, vous les situeriez où ces enjeux Pour vous, quels sont les enjeux du nouvel management à l'heure actuelle euh, Utiliser le rendement. Optimiser le rendement, ouais. Simplifier. Ouais, simplifier. Ouais, quelqu'un s'en D'autres idées, ça peut être pour vous, pour votre junior, sous modo, on peut en citer, on pas mal. Euh, ça peut être sauvegarder les connaissances euh, qui sont acquises en général par les organisations, ça peut être un enjeu relativement large. De façon un petit plus concrète, ça peut être également la capacité à s'adapter à tout ce qui est fusion, acquisition. Je pense notamment au cas des restructurations. Si des restructurations une vous séparez d'un important d'employés qui sont dans une entreprise depuis 30-40 ans. si par exemple, dans une junior, vous vous rendez compte que le trésorier et le comptable doivent partir parce qu'ils sont fait virer de, de l'école, donc de la junior, comment justement limiter la perte d'information, c'est également un enjeu par exemple. Euh, bien contrôler la circulation des informations qui sont importantes aussi. Euh, justement en termes de communication, j'ai un petit exemple amusant, c'est en stage que j'ai vu ça. En fait, on a plusieurs départements qui utilisent des bases de données macroéconomiques. Et donc en fait, il y a tout le temps des gens de temps en temps qui vont remettre à jour des bases de données de PIB, PIB par tête, consommation finale, enfin tous ces trucs un petit peu économiques. En fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait d'autres département euh, qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils payaient les ingénieurs à faire la, même chose, alors que la méthode la plus simple, c'était simplement de traverser deux couloirs, je crois, et d'aller simplement changer. C'est un exemple. Ce qu'il faut bien voir au final, c'est que l'objectif numéro un, ça peut quand même être d'augmenter sa performance. Si dans votre junior, vous désirez, par exemple, améliorer votre intranet, c'est un terme qu'on a pu entendre euh, tout à l'heure, de voir que si vous voulez améliorer votre intranet, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir un truc plus joli, c'est qu'au final, ça vous permet d'optimiser vos processus internes, de vous libérer du champ d'action pour faire ce que vous voulez vraiment faire, et à terme, pourquoi pas également avoir un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires. c'est vraiment le terme performance qui peut revenir. Et c'est ce que vous avez dit euh, d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Par de performance, vous aurez peut-être l'occasion de travailler dans ces quelques, quelques cabinets de conseil, qui sont quand même notamment centrés, entre autres, assez hein, large, mais sur la gestion des connaissances. Pour McKinsey, vous avez intérêt à avoir des bonnes notes quand même. Et dans tous les cas, vous pouvez déjà rejoindre le nouvel ingénieur ou les nouveaux étudiants si vous le souhaitez. C'est plus facile, les tests de sélection à l'entrée sont moins difficiles. Voilà un petit peu sur tous les enjeux. encore une fois, n'oubliez pas que ce qui compte, c'est d'identifier vos objectifs avant de partir sur une stratégie de, de knowledge management. Alors, euh, au niveau de la connaissance, euh, parce qu'on parle de gestion de la connaissance, il y a quand même deux types principaux de connaissances premier, euh, ça va être la connaissance qu'on appelle tacite. C'est du know-how en, anglais. Euh, qu'est-ce que la connaissance tacite En fait, ça va être tout ce qui va être savoir-faire, automatisme, etc. Euh, que l'on peut acquérir, mais qu'on ne peut pas apprendre simplement en lisant un bouquin. En gros, c'est ça l'idée on peut prendre un exemple assez concret en junior, euh, un respo qualité qui va pouvoir lire une propale, repérer en un coup d'œil toutes les fautes, tous les, problèmes, tous les trucs à, corriger, ça, c'est une connaissance tacite. C'est-à-dire qu'il peut lire un, manuel de une formation pour la revue qualité. Il ne sera pas forcément capable de faire tout de suite, mais il peut aussi manger un dictionnaire et un bécherel, il ne sera pas pour autant capable de corriger toutes les fautes instantanément. C'est vraiment du savoir-faire, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas finalement. Et de l'autre côté, il y a la connaissance explicite. Donc là, pour le coup, ça va être justement tout ce qui va pouvoir tenir dans un bouquin. c'est le know en, anglais, c'est vraiment... Euh, bon voilà, enfin, le fait que les deux, premiers volumes de l'encyclopédie sont parus en 1751, ça c'est une connaissance explicite. Euh, je peux le lire dans un bouquin, je le sais, et j'ai pas besoin de, pratiquer cette connaissance pendant, euh, trois ans pour l'utiliser. Euh, l'avantage de ces données, c'est qu'elles deviennent stockables, transférables, c'est-à-dire que euh, là, je vous simplement, je vous l'ai dit, maintenant vous savez que les volumes, etc. je peux l'écrire, le partager, etc. Il n'y a pas de problème. Évidemment, pour les connaissances Tacite, c'est une autre paire de manches, puisque euh, j'ai voulu écrire, ce ne sera pas transférable immédiatement. Si on prend un exemple en junior, ben, qu'est-ce qui vous vient à l'idée euh, Tacite qui double bureau. Pardon Les doubles double bureau pour Tacite C'est-à-dire accompagner l'ancien euh, bureau enfin, Notamment, notamment, mais pour de, pour de l'explicite. Ah, les process Ça va être les process, un peu de formation. de formation, ben, non, c'est vraiment de la connaissance explicite. Bon, il y a quelques pistes aussi pour acquérir la connaissance tacite, mais euh, c'est principalement de l'explicite. Là, on arrive à peu près à la moitié de la formation, donc euh, l'expérience si vous faites beaucoup de vous vous rendez compte, c'est le moment où les gens commencent un peu à s'endormir. C'est pour ça qu'on a mis des scènes un petit peu théoriques euh, maintenant. L'idée, c'est que donc Pierre a présenté tout ce qui était connaissance tacite, explicite. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans une organisation, on va voir des liens, des mouvements entre le tacite et l'explicite. Par exemple, vous faites du lien entre du, du tacite et du tacite, ça va avoir un processus de socialisation. le processus de socialisation, on peut vaguement définir comme un échange entre individus afin d'échanger et de créer justement de la connaissance. L'avantage d'un processus de socialisation, c'est que ça permet de limiter au maximum la perte d'informations, L'inconvénient, par contre, c'est qu'on ne va pas forcément créer de la connaissance. Alors si on prend l'exemple en junior, par exemple, ce serait euh, l'ancien et le nouveau trésorier qui décident de faire un double bureau sur deux mois. Ils se voient régulièrement, on va dire trois fois, quatre fois par semaine, ça commence à faire euh, pas mal. Et en fait, au bout des deux mois, on peut dire que le nouveau trésorier est bien formé, que la perte de connaissance était limitée au maximum, et que le nouveau trésorier va probablement faire un bon mandat. Donc c'est bien de limiter la perte d'informations. Mais par contre, durant cette période de double bureau, il n'y a pas eu de boucle de passation. Au bout des deux mois, l'ancien trésorier dit je réponds plus au TML, je réponds plus au téléphone. Et il n'y a eu aucun compte-rendu non plus, supposons par exemple des grosses réunions de formation qui ont pu avoir lieu. Donc là, par exemple, le danger, ça va être, à force de faire du tacite vers du tacite, on oublie de capitaliser. Si vous voulez faire progresser votre junior, vous êtes obligé de capitaliser sur votre expérience. C'est ça pour ça, nous avons que la CNGE ou que vos anciens vous proposeront de faire des boucles, euh, de lire des boucles de passation, justement tout en parler de, capitalisation. C'est justement cette capitalisation qui permet toujours de faire avancer. On va prendre l'exemple euh, l'exemple contraire, c'est-à-dire l'exemple de la combinaison. Là, on va de l'explicite vers de l'explicite, donc c'est la réutilisation des données déjà existantes. Donc l'avantage euh, là, c'est que ça va vraiment permettre de partir de connaissances qui ont déjà été bien formalisées, des choses vraiment carrées, sûr, sans erreur. Comme inconvénient, vous verrez quoi Il y a un petit exemple que, j'aime bien. Euh, ben, justement cet exemple de double bureau entre un ancien et un nouveau trésorier. Alors imaginons que là par contre il y a eu un beau book de passation, qu'il y a eu des choses très formalisées. Le bouc de passation c'est un pavé de 200 pages avec euh, une lettre de Denis Neveu et, euh, l'historique des liasses fiscales depuis 1950 par exemple, un truc vraiment carré. L'ancien trésorier eh bien, euh, lui dit bah écoute, moi maintenant je m'en fous, je m'en vais. Le nouveau trésorier sur de lui arrive sur le PC de la, junior, lance ta feuille Excel du budget, a 15 jours du CNH, il a besoin de savoir combien de personnes peuvent venir, donc il a intérêt à ne pas se rater dans son budget. Et là, il se rend compte qu'il ne sait pas faire marcher la macro, parce que c'est un gros guide qui est passé en lui, c'est une grosse macro, il ne sait pas comment ça fonctionne, et il y a un bug. Là, justement, c'est du savoir-faire, ça veut dire qu'un trésorier n'a pas à savoir faire des macros. Par contre, il a manqué quelque chose, à force de faire de l'explicite, de l'explicite, on n'a pas réussi à exploiter finalement toutes les compétences de la personne qui est passée avant lui. Ça s'appelle justement cet exemple inverse de socialisation ou combinaison sauf si dans les 200 pages, il y a une d'un acte. C'est vrai. Ah, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Alors, je ne sais pas, qu'on pourrait imaginer autre chose, je sais oui, Non, mais... Le trésorier qui s'est fermé de Il y a la compréhension du, book, Oui, en plus, ça peut être chinois. Hein. Si on nous balance un document de 200 pages, déjà, il faut aller au bout. Oui, tout à fait. Et, puis ensuite, Ouais, tous les petits trucs, en plus quand tu es trésorier, un exemple différents. Maintenant, le tacite vers l'explicite, c'est-à-dire de l'extériorisation, c'est-à-dire transformer justement le tacite en explicite. Bah, l'avantage, bien sûr, c'est de diffuser à grande échelle le savoir-faire des personnes, ça peut être dans une junior, dans une entreprise, dans une organisation. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne doit pas non plus freiner la production de savoir-faire. Alors, un exemple en junior, par exemple, la responsable qualité qui est à fond, qui kiffe la formalisation, qui donnent de formalisation partout, qui, euh, qui rêvent d'AFAC le jour et qui rêvent euh, d'ISO à la nuit, qui est vraiment en fond de temps. Mais malheureusement, ce qu'il oublie de faire, c'est de tenir à jour ses chargés d'études, les chargés d'études qui ne savent pas trop comment on suit le client, qui ne suivent pas trop le client, et au final, on se rend compte qu'à force de rêver d'alpha, d'ISO, à force de tout formaliser, et eh ben, on se retrouve avec un procès avec le client à la fin de l'année, ce qui serait un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu le, le danger qui peut guetter Bien sûr, à chaque fois, je parle de danger, mais à chaque fois, bien sûr, surtout une calme performance, au mieux, entre, tout, entre tous ces liens entre tacite et explicite, à chaque fois, il y aura des bonnes choses, à chaque fois, il y aura des dangers qui vont guetter. Et le dernier point, l'intériorisation, c'est la mise en place d'un processus d'apprentissage. Donc cette fois-ci, vraiment, l'avantage, c'est de permettre d'utiliser et d'acquérir les savoir-faire des personnes qui sont placées avant. Euh, je vais vous donner un exemple, là, vous allez me dire un peu quel peut être l'inconvénient. Il y a un petit nouveau dans votre Junior qui est arrivé, on va dire, euh, fin septembre, euh, <laughs> fin septembre 2011. Ce petit nouveau, vous le formez bien. Tous les soirs de la semaine, il a des, devoirs, euh, il doit lire ses formations cadre légal. Au CRA, vous l'envoyez à la formation cadre légal avant, puis suivi d'études après. Il continue encore à se former pendant un mois. Vous vous retrouvez début décembre, vous vous dites, bon, ok, c'est bon, il est formé. Quel peut être le danger, justement, à ce moment-là Qu'est-ce que vous devez vérifier de, la et pas seulement de, C'est ça, bah, c'est ouais, un bon point. un bon point. Que, deuxième solution, c'est vrai que c'est la il y a également une autre aussi qui est complémentaire, c'est vraiment s'assurer qu'il est bien retenu tout ce que vous lui avez dit en cadre légal. Qui vous dit que vos petits nouveaux ne sont pas en train de dormir en cadre légal. faut également, quelques Il faut également vous assurer comme vous voulez, ça peut être du QB Training, ça peut être des, tests de connaissances, ça peut être simplement lire les contre rendus qu'ils ont fait en formation, il y a plein de façons différentes, mais également s'en assurer. Être sûr que ce n'est pas simplement lire le book de passation de trois de deux en page et à la fin ne rien avoir retenu parce que c'était indigeste. on peut aussi imaginer euh, que, la personne est bien assimilée, mais au contraire, euh, soit incapable de bosser en équipe, c'est-à-dire qu'il euh, s'est bien concentré sur son truc, il a bien réussi à apprendre, mais à part ça, en fait, les membres de son équipe, ne les connaissent absolument pas, et il n'est pas foutu de bosser avec eux. Ça peut être aussi... Euh, entre, entre, connaître et appliquer. Voilà, aussi. C'est vrai qu'en junior, c'est un problème qu'on retrouve quand même <laughs> souvent. souvent. J'ai vu que des gens compétents euh, qui finissent par euh, clasher avec tout le monde. <laughs> pas qu'en junior, hein de stratégie, parce que bon, là, on a vu quelques outils, l'idée derrière, c'est qu'il va falloir les utiliser, ces outils qui nous semblent un peu inutiles. pour ça, deux stratégies principales. La stratégie de codification. Euh, ça va être principalement en fait, une stratégie basée sur l'explicite. Euh, c'est-à-dire que euh, on s'appuie en grande partie sur les personnes à documents, on va dire, des gens qui sont capables d'avaler des, tonnes et des tonnes d'informations, euh, d'assimiler le tout. Il euh, n'y a pas de souci, donc c'est euh, une, stratégie qui donne un cadre quand même assez, assez fort, qui permet de bien formaliser les choses. et l'autre stratégie, ça va être une stratégie de personnalisation. Là, à l'inverse, ce sera plutôt basé sur du tacite. C'est des personnes qui sont capables d'apprendre sur le tas des personnes euh, un, peu plus, un peu plus expérimentées. Bon, après, il n'y a pas de jugement de valeur entre les deux stratégies. Il n'y en a pas une qui est plus simple euh, que l'autre. Mais en général, pour faire ça, il faut être un peu plus expérimenté et on, est capable de plus apprendre sur le tas, de, savoir reproduire des savoir-faire, des savoir etc. Et donc, il faut savoir jongler avec ces deux stratégies. Donc, forcément, euh, l'idée, c'est pas de choisir l'une ou l'autre, parce que un des grands avantages euh, c'est la complémentarité, c'est le pouvoir jongler avec deux aspects euh, différents, mais pas opposés pour autant, hein, qui, se complètent assez bien. Est-ce qu'après il faut partir basiquement sur le 50-50 Non. Enfin, après ça à vous voir. Euh, typiquement, on part sur du 20%, 80% dans, dans, certains cas. quel cas ça peut être On peut penser à une grosse junior euh, déjà bien développé, avec une base de clients solides, etc. Mais euh, il y a une équipe super motivée qui arrive et qui se dit, bon, bah, on est déjà à une taille euh, assez raisonnable, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se développer. Donc là, cette année, on veut, avoir un fort développement, de plus 20% de chiffre d'affaires, etc. Donc là, ils vont opter plutôt sur de la personnalisation qui va favoriser peut-être plus de flexibilité, un peu plus d'innovation, plutôt que d'être dans des process précis. Bon après, il faut, bien entendu, il ne faut pas partir seulement là-dessus, parce que sinon ça te barre dans tous les sens. C'est un peu le danger, c'est pour ça que c'est bien de savoir équilibrer les deux. Euh, si on prend l'exemple du petit junior, euh, ça peut simplement être euh, une junior qui débute et, qui se dit « bon bah, bah, si je veux survivre, il me faut des clients ». Donc on est parti, on fait du phoning et on va essayer d'avoir une croissance assez rapide pour pouvoir se développer. Donc là pareil, il faut une équipe dynamique capable d'apprendre sur le tas euh, d'acquérir de nouvelles connaissances, etc. On peut aussi envisager du 80-20. C'est-à-dire que pour une grosse junior, par exemple, euh, avec une équipe peut-être moins motivée que tout à l'heure, qui se dit, bon bah voilà, nous on a une junior qui marche bien, donc on va, aller à notre vitesse de croisière, de toute façon on a un chiffre d'affaires euh, pas mal, on arrive à, à donner du boulot aux étudiants de notre école, c'est plutôt, plutôt bien, donc, euh, on va s'appuyer sur les documents qu'on a, parce que euh, c'est ça cas pas mal, on va essayer de, de ça encore mieux, de capitaliser un peu sur notre expérience, et après on va pas chercher non plus à croître euh, exponentiellement. Pour une petite junior, à l'inverse, qui, débute par exemple, ça pourrait être une junior qui se dit bon, nous on veut, bien, on veut bien construire quelque chose, mais on est là que pour un an, donc on ne peut pas se dire on va essayer de faire un état de clients si de toute façon, les connaissances sont perdues à la fin. On va essayer, on de capitaliser un maximum. Tout ce qu'on va apprendre dans notre junior, on va essayer de formaliser, de le transmettre. Et voilà, et là, ils vont essayer de structurer. Et à ce moment-là, c'est une stratégie de ce type-là qui va plutôt être appliquée. Tout ça, c'est vraiment un titre indicatif. Euh, l'essentiel, c'est de savoir personnaliser euh, votre cocktail stratégique, on va dire. C'est-à-dire, euh, c'est vous qui connaissez le mieux votre junior, c'est vous qui décidez votre stratégie, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire, mais c'est aussi vous qui connaissez vos ressources. C'est bien d'avoir des objectifs, mais euh, pour atteindre un objectif, il faut avoir un certain nombre de ressources. Des fois, euh, des fois les ressources ne sont pas suffisantes, donc euh, il faut savoir jongler avec tout ça pour doser un peu ce, entre ce côté structuré et ce côté un peu plus peut-être libre et, et explorateur pour pouvoir euh, gérer efficacement les connaissances, mais tout, en, tout en ayant à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une connaissance est explicitée dans un document qu'elle est forcément acquise, parce qu'encore faut-il que ce document soit, soit compris, euh, soit réutilisé, parce que vous pouvez le transmettre euh, à, l'équipe suivante, mais si eux, ils aucune utilité, c'est assez limité. Et inversement, une connaissance qui est acquise, c'est bien de pouvoir la transmettre. Euh, C'est-à-dire qu'apprendre euh, sur le toit c'est bien, mais, euh, mais après, comment former ceux qui vont nous succéder pour pouvoir acquérir cette connaissance aussi C'est là tout l'enjeu de cette stratégie et, du knowledge management la réponse. Le crowdsourcing, ça va être un exemple un peu appliqué finalement de la gestion des connaissances donc pour revenir à, la définition, plus exactement à la traduction, ça veut dire en français externalisation ouverte. Donc crowdsourcing, ça vient de sourcing qui veut dire approvisionnement, de cloud qui veut dire euh, par la foule ou par un grand nombre de personnes, donc approvisionnement par un grand nombre de personnes. C'est un néologisme relativement, relativement nouveau, ça date de 2006, et ça peut donc se traduire justement comme l'externalisation finalement du coût de compétences. On va tout de suite passer à quelques exemples. Des exemples, vous avez forcément quelques-uns en tête si on vous parle de crowdsourcing ou si on vous parle d'externalisation comme ça des compétences. Toujours dans un cadre de gestion des connaissances. Est-ce que vous connaissez le mot déjà, d'abord, de crowdsourcing Non, c'est bon. Ça va. Donc si tu connaissais le crowdsourcing, peut-être que tu as des exemples euh, En fait, complètement, l'objectif de, de ma boîte, justement, c'est de monter un projet autour de ça. C'est-à-dire de, monter un projet, une plateforme, un réseau social, qui permettrait justement à des gens de partager leur passion, de partager leur connaissance. Là, on est vraiment dans le domaine. D'accord. D'autres exemples qui peuvent venir ou... Non Est-ce qu'on appelle aussi de la curation de contenu exemple, euh, ce ne sera pas du hedge management. C'est euh, pour, montrer que le crowdsourcing, ça, ça dépasse ce cadre-là aussi, donc on va en faire un seul, après on se concentrera un peu plus sur le hedge management parce que c'est un peu le but de la formation. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Bon, vous savez que c'est Apple, je m'en doute. Mais en quoi Apple fait du crowdsourcing Est-ce que vous avez une idée ils ont lancé un réseau social, je sais pas quoi, qui, permet de, marcher plutôt moyennement, mais enfin, c'est le principe. Mais il y a un truc euh, beaucoup plus connu et euh, qui, en plus a un certain succès euh, commercialement. c'est les buzz. En fait, quand ils lancent un produit, ils se basaient sur les, ce que les clients veulent pour, pour lancer leur produit. J'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que par exemple, pour l'iPhone, enfin pour l'iPhone 5, qui n'a pas été un iPhone 5, euh, il y a eu énormément de rumeurs, et ça en fait, ça, fait énormément de publicité, et ils permettent de, capitaliser un peu toutes ces rumeurs et toutes ces pour euh, avoir un produit, pour avoir une attente, euh, ils savent l'attente des clients, des, fans. très bien vu, Apple externalise énormément son marketing. Ils font des, des campagnes d'affichage, etc. Mais dès qu'il y a un produit Apple qui sort, il y a des tonnes d'articles partout. Apple ne perd rien, ne demande rien. Mais il y a des articles partout, donc tout le monde est court, forcément. Bon, je vais vous donner un indice pour euh, l'exemple auquel, euh, auquel on pensait. Si je vous dis application, est-ce que quelqu'un peut expliquer en quoi c'est du crowdsourcing ah, ah, c'est les utilisateurs qui peuvent le euh, C'est ça. C'est collaboratif. C'est Apple, enfin, pour mon iPad, j'ai regardé, Apple doit avoir en tout cas 15 applications. Ils ont développé 15 applications sur les quelques dizaines ou centaines de milliers qui existent. Qui fait les autres Tout le monde, vous, moi, n'importe qui. N'importe qui peut proposer son, application. Et en plus, Apple euh, fait, du chiffre là-dessus. Donc, là, pour le coup, c'est du crowdsourcing. C'était Comme ça, c'était assez innovant. Euh, ça a aussi beaucoup contribué euh, au succès d'iPhone. Et voilà, donc ça, c'est une une explication, enfin une application de consensus code Sur un PC, on a toujours proposé aux gens de faire des logiciels. Oui. Oui, c'est ça. ça passe par, Dès qu'on a du multi-site market, le fait que ça passe par eux, qui est, euh, ça veut dire que c'est. Bien sûr, c'est le principe du développement de Linux, etc. Ouais, pareil, bah, tout le monde, tout le monde, tout en fait. Voilà. Dès du multisite market, donc dès qu'on a deux euh, cibles qui s'attirent l'un à l'autre, on a du crowdsourcing. Bien sûr. Enfin, des, exemples, des exemples, il y en a des millions celui-là est, un peu emblématique parce que c'est vrai qu'en termes de business model, il était assez innovant aussi. Euh, donc ça, c'était notre exemple, donc qui n'est pas le knowledge management, mais euh, Je vais savoir pour la suite. C'est ça. les mecs m'ont déjà dit pour moi, c'était Wikipédia le, plus facile. Hein. Je ne vais pas ajouter grand-chose, sinon c'est relativement récent, C'est seulement de 2001, Wikipédia. Pourtant aujourd'hui, en 2010, il y avait 15 millions d'articles sur, sur la plateforme, quelque chose qui a seulement 10 ans. Donc ça montre quand même à quel point ça a pu aller rapidement. Euh, allez, pour Wikipédia, je, le dis, ça peut toujours servir dans une soirée mondaine, ça va du wiki wiki, qui veut dire rapide en hawaïen, et le pédia, qui veut dire instruction. c'est amusant quand même de voir la jonction des deux mots. C'est comme racine de deux, c'est toujours, <coughs> toujours sympa à placer de temps à autre. Euh, plus sérieusement, Wikipédia euh, énonce en fait cinq principes fondamentaux pour l'utilisation de, tout cet outil. le premier, c'est que Wikipédia est une encyclopédie classique. Le deuxième, c'est qu'il recherche la neutralité du point de vue. Ça, des fois, où il en rouge quelques remarques en, haut un petit peu tendancieux. Le troisième, ça va être que Wikipédia est publié sous licence libre également, sinon ce serait beaucoup moins facile de proposer des articles, qui suit des règles de savoir-vivre. Puis le cinquième, c'est un peu un principe typo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres principes que les quatre principes dénoncés précédemment. Voilà, mais bon. Wikipédia, c'est certainement l'un des meilleurs exemples à l'heure actuelle de ce qui peut se faire en, en sorcier connu, puisque c'est le premier qui est sorti euh, notamment, quand on en a parlé. Euh, là, c'est un exemple nettement moins connu, euh, mais relativement intéressant pourtant. Ça s'appelle Ensemble Simplifions. c'est une, initiative donc, pour simplifier les démarches administratives en France. Donc n'importe qui peut proposer des, des idées pour simplifier ces démarches euh, en classant par thème, ça va être vie scolaire, santé, logement, euh, ça peut être aussi euh, selon la, cible, c'est-à-dire particulier, entreprise, etc. L'objectif c'est 100 mesures pour 2012, donc pour l'instant il y a une trentaine, c'est bah, un bon voie. Ça peut aussi être un exemple en France. En France et également à l'étranger, c'est la même chose qui a été proposée aux États-Unis. Alors c'est euh, amusant, vous avez sûrement dû entendre en début de semaine cette information, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de citoyens américains qui sur cette plateforme avaient demandé en fait euh, est-ce que le gouvernement fédéral des États-Unis a contacté ou non des aliens donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en gros, le site s'est engagé qu'à partir d'un certain nombre de votes sur une pétition proposée par des citoyens, euh, donc le gouvernement, de la Maison-Blanche, doit proposer, une communiquer, et c'est ce qui s'est fait, donc de façon très solennelle le communiqué, de, presse, de la Maison Blanche a été émis qui explique que bon, Barack Obama n'a jamais cherché à contacter les petits hommes verts, ça fait un petit peu le vous en avez peut-être entendu parler. C'était au sens plus global où il n'y avait jamais de contact entre euh, les États-Unis et, euh, les aliens, je crois que c'était vraiment l'objet de la pétition. Mais voilà, c'est vrai que c'était. Au cas où des, extraterrestres pourraient contacter Barack Obama, c'est dans l'autre sens. C'est vrai. Voilà. C'est. Euh, un peu surprenant. Euh, l'initiative s'appelle We the People, ça a été lancé cette année c'est vraiment récent. Mm-hmm. Euh, un autre exemple vraiment basique, le référendum. Le référendum, c'est du crowdsourcing. C'est-à-dire qu'on va euh, externaliser une décision au binaire, oui ou non. C'est tout. finalement, les, élections, c'est un peu la même chose aussi. Mais on, peut prendre par exemple l'exemple du, du référendum avorté récemment en Grèce, euh, où l'idée, euh, c'était euh, de vous qui voulait que euh, ce soit plutôt son peuple qui prenne une décision qui était relativement difficile à prendre sans perdre toute crédibilité sur la scène internationale. C'est un, peu le, un concept et le référendum, voilà, c'est le simple. Un autre exemple, celui de My c'est un exemple qui a, un site qui a vraiment très bien fonctionné. C'est Starbucks finalement qui a décidé de proposer aux utilisateurs euh, des idées pour améliorer la qualité de service en fait, des enseignes Starbucks. Donc le système est très simple, ça veut dire que n'importe quel utilisateur peut venir euh, s'inscrire, proposer des idées, ou voter pour d'autres idées. Donc l'idée qui a reçu le plus de votes a dû revenir près de 100 000, 95 000, je crois. Donc ça a bien fonctionné. Euh, quelques exemples très pratiques en fait qui sont sortis de cette plateforme, c'est notamment le Wi-Fi gratuit dans les enseignes Starbucks, également le fait que si c'est votre anniversaire, vous avez une boisson gratuite, c'est Starbucks, également la possibilité d'utiliser un système de coupons pour offrir des coupons Starbucks à des amis. Donc tout ça en fait, ça vient de cette plateforme qui a été lancée il n'y a pas très longtemps non plus et qui était un grand, un grand succès pour, pour l'enseigne. je ne sais pas si vous êtes déjà allé, monsieur. Vous avez déjà Starbucks Non plus. Ah, ouais, ça fait Starbucks en France et surtout à Paris. Ouais, je a dire où les grandes villes. <laughs> Mais voilà, bon bah, on est désolé, on est un peu parisien, donc ouais, sur des exemples, euh, il y a peut-être parmi vous qui viennent de Paris, euh, ou vous y un moment, enfin, vous y installez un moment dans votre vie. Euh, bon, toujours est-il que les Parisiens et la, et la RATP, c'est pas forcément une grande histoire d'amour. Voilà, c'est-à-dire que, au bah, gouvernement, euh, je suis déjà content qu'il y ait le métro, hein, je viens de petite ville, et le métro, je trouve ça, je trouve ça génial. Mais il y a quand même une initiative, donc en l'occurrence qui s'appelle Vous la RATP, euh, qui permet justement d'améliorer ces conditions de transport. C'est exactement le même principe que MyStarbucks euh, ID. En fait, c'est des euh, usagers qui peuvent proposer des idées, voter pour les idées, commenter les idées, pour simplement réussir à améliorer les transports en Ile-de-France qui sont, il est vrai, un peu chaotiques. Ils comptent faire un vous et la SNCF euh, euh, J'ai pas connaissance d'un truc dans genre, mais effectivement, ça pourrait être. Euh, <laughs> ça, peut, de toute façon. Enfin, ça fait une très bonne transition, c'est que des, initiatives dans ce on peut en faire pour absolument tout. Vraiment tout. Pour améliorer n'importe quoi, le mieux, c'est de demander leur avis aux, utilisateurs. Steve Jobs, Steve Jobs me contredirait, parce que lui, il disait. Hein, un utilisateur ne peut pas euh, demander quelque chose qui n'existe pas. Nous, on pense que le crowdsourcing, c'est quand même euh, un outil assez incroyable pour réussir à avoir des idées qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, ou même des fois des idées très simples. Mais voilà, il faut au moins exprimer ses idées. Donc c'est le but. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en junior, comment faire du crowdsourcing en junior Parce que on vous en parle depuis quelques temps, mais L'idée, c'est que ça vous serve quand même. Quelques idées Tu suis la satisfaction, effectivement, c'est voilà, le genre pour avoir un peu un baromètre de euh, comment ça... comment la vie est perçue, etc. D'autres idées éventuellement Le questionnaire à faire aussi bien en externe qu'en interne, pour euh, présenter des clients que. Voilà, le plus important c'est que ça peut être, euh, être euh, ça peut être les clients, ça peut être les élèves de l'école, ça peut être l'administration, ça peut être beaucoup de choses. Euh, nous, on a fait ça pour euh, notre newsletter étudiante. En fait, notre équipe était, en place. On a demandé à toute l'école bah, ce qu'ils est ce qu'ils voulaient avoir amélioré, ou ce qu'ils voulaient bien avoir dedans. On a eu plein de retours, extrêmement révélateurs, Je n'y pas beaucoup, qui, pas beaucoup qui déjà. On mhm. que ce soit enfin, moins formel, etc. voilà. Par exemple mais aussi, pour l'extérieur, c'est pas mal pour une, junior d'avoir des publications, de publier des articles, etc. C'est assez difficile à mettre en place, enfin, personnellement, on n'a jamais fait ça dans le métier. Euh, pourquoi Parce que ça prend du temps. Oui, sauf que ça prend du temps en vente de la junior, ça prend du temps aussi aux étudiants, mais ça prend beaucoup plus. Et si vous demandez aux élèves de parler de sujets qui les intéressent, euh, avec en plus une publication sur le site internet de de la junior, avec leur nom qui apparaît, etc., pour dessiner un public d'entreprise. Il y en a que ça peut intéresser, je ne sais pas que vous avez coulé sous les propositions d'articles, mais il y a possibilité de euh, créer une publication régulière par ce biais-là. Euh, simplement, euh, voilà, des, élèves qui pourraient être intéressés de, parler d'un projet qu'ils ont dû faire à l'école, etc. ça peut être un, un, premier exemple. On peut aussi imaginer de demander aux élèves de l'école des exemples de, de réalisation personnelle, des projets euh, personnels ou à l'école, etc. Pourquoi, en termes d'argument de vente, pour montrer aux clients des exemples de réalisation, mais aussi en interne, c'est-à-dire qu'on a un projet qui tombe, bon bah, euh, quelle base on pourrait prendre, qu'est-ce qu'on a qui pourrait ressembler à ça, et euh, accessoirement, est-ce que l'étudiant qui a déjà fait ce, projet truc-là qui est pas mal est disponible euh, après tout un tas de trucs, par exemple des concours euh, d'affiches, de logos, de, slogans, etc. pour la J.E. Euh, un cadeau pour l'étudiant qui proposera euh, le, logo, enfin le meilleur logo pour la J.E. Voilà, ça c'est du crowdsourcing aussi. Bon après on peut aussi, des, sondages du type vous et la RATP, on peut envisager de mettre ça en place pour la JE, l'image de la JE est plus ou moins bonne d'une école à l'autre c'est vrai que pour améliorer ça, ben, demander aux écoles pourquoi ils aiment, pourquoi vous pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas les jeux, c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir jouer sur ces leviers pour pouvoir améliorer euh, l'image de la junior. Mais on peut aussi faire ça dans l'école, pour améliorer directement l'école. Et je vais laisser Adrien parler. On va présenter un projet donc, qui est lancé par qui s'appelle Refresh. quelques mots, Refresh, ça va être une plateforme collaborative et participative qui va être destiné à mettre en commun les idées des étudiants dans une école ou dans une université. Donc c'est une plateforme sur laquelle chacun peut proposer des idées, peut commenter les idées, et peut voter des idées. Donc ça reprend un petit peu les idées des plateformes de Master du jour, la idée qu'on a vu un petit peu avant. Alors après vous allez me dire comment est-ce qu'on met ça en place. Je vais vous laisser la parole à Pierre pour présenter un peu la mise en place On a donc, euh, le plus près, c'est simple, c'est une boîte à idées. Sauf qu'on a cette boîte à idées, qu'est-ce qu'on en fait En gros, pourquoi installer euh, un projet comme Refresh dans votre école euh, Pour plusieurs bonnes raisons. Euh, est-ce que vous trouvez les cours, certains cours, franchement nuls Est-ce que votre internet est un peu pourri quand il y en a un Est-ce que vous voulez avoir votre mot à dire sur les décisions stratégiques de l'école, ou même des trucs totalement moins stratégiques, une un grince, etc. Est-ce que vous voulez pouvoir remonter des informations comme ça euh, Est-ce que vous voulez supprimer les incohérences enfin, moi, je sais que les incohérences euh, dans l'école, il y en a un certain nombre, et c'est une bonne école par ailleurs, mais c'est toujours bien d'avoir son mot à dire pour, euh, pour changer ça, des fois c'est très simple. Est-ce que vous voulez aussi éventuellement proposer des, choses simplement pour la vie sur le campus si ce n'est pas le cas, euh, d'une, je veux bien dans votre école parce que ça m'intéresse. Si vous n'avez aucun de ces défauts-là, euh, moi je, vais vous piquer les bonnes pratiques. Euh, deux, vous pouvez commencer à dormir. Bon, après, j'espère que. Enfin, j'espère. j'espère pas que ce n'est pas le cas, mais je suppose que de toute façon tout est perfectible et qu'on peut améliorer les choses. Donc, on va expliquer un peu en pratique comment faire, comment mettre en place une une plateforme dans ce, dans ce genre-là. Tout à fait. Donc, ça commence par une mise en place. Euh, il faut, enfin pour moi, il faut vraiment bosser avec l'administration de l'école là-dessus. Après, ils ne sont pas forcément euh, contre le projet, je dirais même au contraire. Enfin, je ne vois pas euh, qu'est-ce qui pourrait justifier que l'administration refuse d'entendre ce que pensent les élèves de l'école Disons que, enfin, si je vais présenter à l'administration, enfin, j'ai fait le directeur de mon école il y a quelques mois, si je vais lui présenter un projet lui disant euh, j'ai un projet d'une plateforme qui pourrait permettre aux élèves de faire des propositions d'amélioration, donc toujours des trucs constructifs. Hein. Le but, c'est pas de cibler quelqu'un en particulier, c'est pas de faire des critiques euh, qui, qui n'apportent rien, c'est vraiment toujours de proposer des solutions euh, voilà, ben, on veut mettre en place une plateforme qui va apporter des, qui va permettre aux élèves de proposer leurs solutions pour l'école, de les construire en commentant, en votant, etc. Euh, et ben, qu'est-ce que vous en pensez Et ça, à la rigueur, il n'y a aucune raison qui s'y oppose. Mais après, il faut que ce soit. Après, euh, on a une matériaux, on, on viendra un peu plus en détail sur ce qu'on fait. Mais l'idée, effectivement, c'est que euh, qu'ils disent oui, bon, c'est bon, faites ce que vous voulez, moi je m'en tape. C'est bien beau, mais après, on sait très bien que l'output de ce truc-là, on ne pourra rien en faire. Euh, il faut pouvoir s'assurer que ce sera bien entendu. Pour ça, il y a des institutions qui existent. il y a quand même un certain nombre de process aussi dans l'école. Euh, nous, en particulier dans l'école, on a des représentants élus, des élèves, au conseil d'enseignement et de recherche, au conseil d'administration. Nous, c'est ce que le directeur a exigé. C'est vos idées, je ça génial. Mais vous faites ça entre vous, et ce sont ces représentants élus, pour éviter de multiplier les, interlocuteurs, interlocuteurs, sont eux qui viendront nous proposer. Et après, je vous promets qu'ils seront entendus, etc. C'est pour ça que... Voilà, mais après, c'est pas non plus une, assurance que ce, sera, euh, que ce sera appliqué. Mais bon, c'est toujours euh, déjà plus de légitimité pour les représentants, euh, parce que on le truc, euh, c'est pas forcément les propositions lancées par les représentants qui obtiennent le plus de votes. Déjà, donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas forcément les idées que tout le monde a. Euh, et, puis, euh, puis, voilà, ça peut toujours être, quelque chose d'intéressant, simplement pour montrer aussi qu'il y a un véritable intérêt de la part des élèves pour tout ce qui se passe à l'école. Et c'est pas forcément quelque chose dont l'administration est consciente. Parce que c'est vrai que les élèves, c'est aussi souvent vu comme des fois des fauteurs de troubles, des gens qui aiment bien faire la fête, qui arrive en retard en cours, etc. Je caricature un peu, mais voilà, il faut aussi savoir donner cette image positive des élèves de l'école. Ça permet de formaliser, de poids. Voilà, c'est ça, c'est que euh, entre un représentant qui, dit bon bah il faudrait faire ça, ça peut-être pas mal, et un représentant qui dit euh, <laughs> j'ai 200 élèves à l'école qui pensent qu'il faut faire ça, il y a quand même un certain décalage. Euh, bon après rapidement, donc euh, cette mise en place avec l'administration, donc c'est pas forcément la partie la plus simple, hein. ça peut amener certaines négociations, etc. Euh, nous, on n'est pas encore tout à fait sorti. Les propositions, c'est-à-dire, ben, on phase de consultation, les qui peuvent y accéder, etc. C'est bien de lancer les phases de consultation pour un temps donné, pour concentrer bien le, flux d'élèves qui, qui, a, voir, commenter, voter, etc la phase d'échange sur les propositions, parce que l'idée, donc, euh, comme j'ai déjà dit, c'est la discussion qui se construit sur une idée, c'est pas simplement la première proposition, la synthèse, donc le, rapport, et puis après, évidemment, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'il faut un suivi, c'est que avoir ce truc, euh, t'as ton rapport, c'est génial, non, c'est pas génial, c'est un début. En gros, le travail commence quand on a fini ce projet refresh et qu'on a vraiment une matière qui va falloir exploiter. sur la partie un petit peu technique, vous vous demandez peut-être de façon pratique à quoi ça peut ressembler. La plateforme ressemble à ça à l'heure actuelle, elle a déjà été testée dans deux écoles. de façon un petit peu technique, on s'inscrit, on enregistre un mot de passe, par exemple, on peut, pour des questions de modération, n'autoriser que les personnes qui nous adressent adresse at monécole.fr, par exemple, ce qui peut permettre d'éviter que trop de personnes viennent sur cette plateforme. On peut participer, on peut mettre en place des propositions. Ce qui s'est fait, c'est dans les écoles sur lesquelles on a mis ça en place, que les étudiants qui en fait étaient leaders sur le, sujet, prenaient les professeurs, prenaient l'administration, envoyaient un mail global à tout le monde, à toute la promo notamment, et disaient voilà, voici le lien vers la plateforme, vous pouvez vous inscrire par exemple entre le 1er décembre et le 20 décembre, et durant ces trois semaines, ça va être trois semaines durant lesquelles vous pourrez participer, proposer, commenter et voter pour des idées. Une fois qu'on décide d'aller voir les propositions, on arrive sur une page sur laquelle on peut proposer tout ce qu'on veut. Donc euh, une idée par exemple qui avait bien marché, je crois, une idée toute simple justement, c'était pouvoir consulter ses notes en ligne. Par exemple, on a un intranet, on peut voir son emploi du temps sur l'intranet, on peut voir nos notes. Donc ça dépend, il y a des écoles dans lesquelles les étudiants ne le souhaitent pas parce que par exemple c'est affiché quelque part, ou bien simplement parce qu'il y a deux priorités mais c'est donc une, proposition. Donc bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que parmi les N propositions qui vont être proposées, il y a 50% qui ne vont même pas être commentées, il y a 25% qui vont être commentées, mais les gens ne vont pas spécialement voter pour. On va avoir donc un petit lot d'idées intéressantes qui donc vont être issues ici. Ce qu'on propose, c'est par exemple que l'administration et les professeurs puissent avoir accès à cette plateforme, qui est modérée par les quelques étudiants justement qui sont dessus. Comme ça, l'administration rassuré, rassurer l'administration. voit les idées qui sont postées et les modérateurs peuvent s'assurer qu'il n'y a pas un petit malin qui s'amuse à mettre des blagues par-ci par-là. A priori, dans une, les, les promos ne sont, pas bêtes, ils savent que c'est un outil intéressant, il y a toujours un truc qui veut faire la blague, de l'utilité d'un outil de modération qui est relativement simple à mettre en place. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'une fois que c'est terminé, on va avoir une synthèse justement de toutes ces idées, toutes les meilleures idées vont être condensées sous la forme par exemple d'un livre blanc, c'est-à-dire un rapport de 2 pages, de 10 pages, de 20 pages, si vraiment il y a beaucoup d'idées, qui vont encore prélever un pourcentage des meilleures idées, c'est-à-dire par exemple telle idée va être intitulée, peut être 5 lignes qui expliquent pourquoi cette idée, 2 trois lignes qui résument le débat, c'est-à-dire pourquoi des gens ont commenté, et ensuite le résultat des votes, qu'on fait par exemple sur cette idée, il y a eu personnes qui ont dit ce serait bien qu'on change ça. Ce rapport ensuite va être remis à, l'administration, c'est ce qui dit tout à l'heure, et c'est donc le point de départ justement un document de travail. Ce qu'il faut voir, c'est que ad hoc, sans document de code, sans plateforme de crowdsourcing, ça va être une sacrée galère de mettre en place un livre blanc. Moi, par exemple, dans mon école, avec des amis, on avait essayé de faire ça, partir de rien, faire un livre blanc. On s'est rendu compte au bout d'un mois que c'était une galère pas possible, qu'on s'en sortirait jamais. Par contre, en utilisant justement la plateforme de crowdsourcing, on s'est rendu compte des écoles, dans lesquelles ça s'est mis en place, que le vrai engouement, et que là, par contre, ça a vraiment décollé, et ça a vraiment bien marché. On est toujours dans des phases de début, donc on attend de voir au jour le jour comment les administrations travaillent avec les étudiants pour que ça évolue là-dessus, justement. Si vous voulez en savoir en plus, il y a presque un site internet, hein, SOS Ambassade, peut mieux faire. Euh, ça devrait arriver bon, rapidement. Euh, l'idée, c'est qu'on veut vraiment donner en fait, une plateforme de crowdsourcing main. C'est-à-dire qu'il euh, y aura un site qui pourra centraliser, permettre de télécharger le code, donner un, un mode d'emploi précis pour pouvoir installer, modérer, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un, système clé en main, c'est-à-dire que ça a été plus ou moins la galère pour les écoles un peu pionnières en la, matière. oui. Euh, je te en fait, c'est open source et gratuit on n'essaie pas de demander. Ah, parce que je me demandais justement, parce que quel non, par rapport à des solutions comme User Satisfaction Non, c'est open source, gratuit, et vraiment, enfin, la plateforme, euh, elle est basée sur euh, la plateforme qui a été développée par les ponts, euh, pour les ponts. Et enfin, c'est vraiment une plateforme qui a été développée de zéro pour les élèves, et dans ce but précis. Et oui. est-ce que vous avez pensé à poser un modèle économique là-dessus C'est-à-dire mettre ça comme un software as a service vous proposez une solution d'hébergement pour les, écoles euh, Ou c'était vraiment juste des bases, le concept que vous voulez développer L'idée, euh, c'est de, euh, mettre ça, à disposition. Enfin, je crois que s'il y aura des... Dans un futur proche, il y aura des possibilités d'hébergement directement sur nos serveurs. je crois que c'est possible. Dans la mesure où ça ne prend pas trop d'ampleur, au bout d'un moment... Voilà. Mais s'il y a il y a possibilité de, faire tout ça gratuitement, etc. Nous, on n'est pas là pour... Ah, euh, on est une association, enfin, on est comme nous, on est une non Euh, faire des dons si vous voulez. Hein, ça. <laughs> mais voilà, nous, l'idée, c'est d'améliorer la formation ingénieur dans notre école, dans la vôtre, partout. Euh, vous les autres formations, c'est un outil euh, qui est, spécifique aux ingénieurs. Et pour l'instant, on a en revanche qui, elle, marche. Donc euh, voilà, vous pouvez écrire euh, là ou à nos adresses. Euh, un instant, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut prendre vos adresses mail et le jour en fait, vous en ligne, vous serez parmi les premiers possibilités en fait à recevoir. Donc si vous ne voulez pas, vous mettez simplement pas votre adresse mail. Hein, et accessoirement, on vous enverra aussi les slides de la présentation. Donc cela mais bon, c'est un peu illustratif, donc il n'y a pas beaucoup d'infos, mais vous aurez aussi une version un peu plus complète avec le contenu hein, de, ce qu'on a dit. Je ne pourrai pas la retranscription de, vraiment de ce qu'on a dit, mais les événements. Bref, vous pouvez aussi nous joindre à nos adresses perso, euh, ce sera à la fin de il n'y a, aucun souci. Juste un petit, un petit point sur les écoles qui sont lancées dans l'aventure. Bon, en région parisienne, il y, en a, un certain nombre, mais un un, peu partout en France, j'exagère un peu, mais ça commence à, se développer un peu. Euh, donc il y a une NAC euh, qui, a fait ça, mais bon, il y a un certain nombre d'autres écoles qui, sont en train dedans le but, c'est que euh, la France soit illuminée dans, quelques mois, années, je ne sais pas, mais voilà, vraiment, on pense que c'est une très bonne idée et on aimerait bien, euh, on que ça Juste pour situer, on est là, pour, au cas où vous seriez un peu perdu. Pour l'instant, ça manque d'ampoule, mais je ne doute pas que bientôt, euh, que bientôt ce sera le cas. Et voilà, pour synthétiser un petit peu, parce qu'on a dit pas mal de choses, vous vous posez la question par où commencer, je parle de gestion des connaissances et de management en général. Euh, ce qui est important, donc pensez bien à définir vos objectifs, où vous voulez aller, quels sont les besoins pour vous, pour votre junior. Ensuite, définir tout ce qu'on a vu comme cocktail stratégique, c'est-à-dire objectif, ensuite cocktail stratégique, qu'est-ce qui correspond le mieux à ma junior, Ensuite, faire l'état également de vos performances, également l'état des lieux de vos RH, c'est-à-dire comment est-ce que, quels sont justement les moyens que vous avez à disposition pour atteindre vos objectifs via votre stratégie. Et ensuite, le dernier point, c'est toujours la même chose, c'est de l'amélioration continue, c'est-à-dire définir votre solution et chercher tout le temps à l'améliorer. Voilà, c'est une petite synthèse finalement de toute cette partie de gestion des connaissances. Est-ce que peut-être justement sous cette partie stratégie, vous avez des, idées, puisque vous avez euh, forcément tout il Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est également collaboratif, euh, tout ce qui est euh, utilisation du knowledge management dans, dans sa junior. Donc il faut tout le temps chercher à améliorer toutes les solutions qu'on peut avoir. Nous, par exemple, à titre personnel, avec notre plateforme, c'est également ce qu'on essaie à faire, à tout le temps l'améliorer en utilisant les retours qu'on peut, avoir. Juste euh, avant de conclure, J'espère que la formation a euh, été un minimum utile pour vous. Est-ce que vous voyez là dans l'immédiat Je pense que ça a besoin de, mûrir un peu. il y a beaucoup d'applications parce que le management, on en fait tous les jours en permanence. Mais est-ce que vous voyez là dans l'immédiat quelques applications, euh, des trucs que vous pourriez faire directement euh, pour rentrer chez vous et ça y est, vous pouvez commencer là-dedans Non, justement, je pense que c'est quelque chose qui manque dans l'école pour avoir eu un feedback comme ça euh, sur, sur notre mais mm. Euh, finalement, je suis intéressé avec ma collègue en Je ne sais pas si vous avez dit euh, quand est-ce que c'est disponible. Euh, la plateforme euh, en tant que telle est déjà disponible. Le... Bon, après, la solution clé en main, ce serait fin 2011, 2012 a priori. Euh, on a un temps de, de développement derrière mais c'est dans les, mois qui, suivent. se mettre en place dès maintenant. Juste une précision, pourquoi, pourquoi on vous parle de ça Pourquoi vous bon, Parce que c'est un sujet qui vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup d'applications. Pourquoi on va parler, on a présenté un projet refresh à des, juniors entrepreneurs, euh, pas forcément de, de lien au début. Pourquoi on a fait ça Parce que enfin, déjà, vous sait on était junior entrepreneurs, vous avez un, esprit euh, entrepreneurial plus développé que la moyenne. Euh, on sait que s'il y a des gens qui, sont prêts à lancer ça dans une école, sera, euh, il y aura vraisemblablement des juniors entrepreneurs dans l'eau. et puis, enfin, on en a parlé un peu, mais il y a aussi les applications pour la junior entreprise. Bon, c'est con, mais simplement améliorer les compétences l'école, c'est aussi euh, améliorer le vie des étudiants euh, de la jeune entreprise, c'est un facteur de compétitivité, c'est euh, tout un tas de choses. on pense que ça peut vraiment apporter quelque chose à vous personnellement, à vos juniors, à vos écoles. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a fait, qu'on a fait la, formation. juste un, truc, est-ce que vous voyez des... est-ce que vous pourriez partager un peu des outils que vous utilisez en termes de euh, gestion des connaissances Parce qu'il utilise tout un tas d'outils, on n'a pas fait une liste euh, exhaustive, donc euh, est-ce que vous, il y a des outils que vous voudriez un peu partager avec, avec tout le monde enfin, Quelqu'un parlait de, de, curation tout à l'heure, donc on peut prendre le qui, qui, est un exemple et qui permet de, de, partager ses connaissances d'une manière un peu, peu sympa et, et originale et surtout pratique, avec, une euh, forme d'arborescence en fait. Est-ce que vous, vous connaissez d'autres outils euh, éventuellement que vous pouvez partager euh, Nous, à la Junior, on a mis en place un répertoire IBM pour partager tout ce qui est document à la base d'un Google Doc, enfin à la place de, passer par des Google Docs, c'est vachement pratique. ça permet à tout le monde d'avoir tous les documents de la Junior en permanence sur, sur son PC, avec des demandes sur les taux, ça permet de diffuser n'importe quelle modification euh, faite sur n'importe quel PC, et instantanément sur tous les PC, donc euh, c'est super pratique pour ne pas refaire deux fois le même Euh, euh, euh, d'autres exemples éventuellement Mon content création, donc il y a Packard en live, Enfin, en gros, des, outils qui permettent de, pas forcément en interne, de gérer vos documents, mais qui permettent de montrer vos connaissances. C'est-à-dire de, montrer votre savoir-faire aux autres. Donc, nous, on est une JE e d'informatique. on va certainement faire, par exemple, un paper c'est-à-dire un, magazine en ligne qui permet justement de, faire des articles en informatique. Pour montrer justement comment ça va. Euh, Sinon, il y a Bag, web. Sinon, il y a Scoop, It. Il y aura bientôt le mien, donc euh, Obvious, h v 2 o s qui est aussi un outil qui permettra de centraliser tout ça. on, va, conclure par un dernier mot sur le nouvel ingénieur. il, y a, une page Facebook si vous voulez être tenu au courant de ce qui se fait. le nouvel ingénieur, c'est centré sur la formation d'ingénieur. Euh, mais sinon, il y, a les nouveaux, la page des nouveaux étudiants, hein, il n'y a, pas de souci. Euh, si vous voulez être tenu au courant des activités de, l'association, mais aussi de manière plus générale, de l'actualité de l'enseignement supérieur, de toutes les bonnes pratiques qui peuvent euh, exister, euh, des, méthodes un peu innovantes en termes de pédagogie, etc. On essaye de, partager ça sur Facebook, sur Twitter aussi. Donc euh, surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et je te laisse vous attendre. Voilà. Pour conclure, simplement, les grands disponibles, si vous souhaitez, si vous souhaitez également nous envoyer des mails. Il y a parmi vous qui veulent lancer des plateformes, donc peut-être plus de renseignements, parce que là on fait une formation quand même est relativement courte, donc on ne peut pas en donner plus. On est vraiment disponible et pour nous ce sera un plaisir en tout cas de, vous répondre. En plus comme est ancien junior entrepreneur, on sait bien comment ça fonctionne. Et voilà, la petite citation de Socrate également pour la fin, pour vous dire que c'est parti quelque chose. Et je crois que a parlé des très bon, magnifiquement géré le et nous raison une petite dizaine de minutes de questions. Le but du nouvel ingénieur, c'est aussi, dans un premier temps, de mettre à disposition cette plateforme clé en main qui permet d'améliorer à, l'échelle locale la formation dans les écoles, enfin, la formation mais aussi la vie dans les écoles. Euh, la deuxième étape, c'est aussi de récupérer un peu des infos, les, quelles idées sont ressorties, etc., pour pouvoir partager ça, partager les bonnes pratiques. Parce que, enfin, je pense qu'il y a vraiment des choses... Euh, très très bonne à prendre dans, chaque école. Euh, bon, nos écoles ont toutes euh, leurs défauts euh, et leurs qualités, et je pense qu'on peut ensemble partager un peu tout ça. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire déjà par le biais du nouvel ingénieur, mais le but de, ces plateformes, c'est aussi de pouvoir aller plus loin et partager les propositions des élèves qui peuvent être intéressantes. Je précise qu'il n'y a pas de... Enfin, personne du ingénieur n'ira voir dans votre plateforme pour voir les idées et, ça reste quelque chose en interne vraiment. Vous avez totalement la main dessus, même si c'est hébergé sur, sur, le serveur. Justement, parce que les gens, de base, je vais avoir le services un peu dans l'école. Mhm. Je leur demande que ce qu'on mettre en place ça après avoir le directeur. je pense que le directeur serait pas contre, mais ils vont forcément demander des garanties de sécurité. Oui, <laughs> oui, je sais. Euh, nous, enfin, le, directeur nous a demandé exactement la même chose. Euh, Enfin, je sais pas si, quelqu'un a déjà réfléchi à la question. Mais c'est vrai que euh, pour avoir un, audit du code ou un truc comme ça, ça pourrait être euh, intéressant. Pour euh, fournir ça à tout le monde, voilà, c'est la preuve que le truc est, blindé. Enfin, je, je sais, pour le service. Enfin, nous, on est passé par, par la direction informatique de l'école qui, nous a fait un audit du code et voilà, qui après a attesté auprès du directeur de l'école que c'était écrit. Mais Enfin, oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on songe au niveau du nouvel ingénieur pour pouvoir, euh, pour euh, vous éviter d'avoir à faire cette démarche-là. Euh, effectivement, c'est vrai que très bon point. Il faut, qu'on y songe, pour l'instant c'est pas encore fait, mais je pense que je peux dire c'est que j'ai suivi très près le, développement de la plateforme et ça a vraiment été fait de manière à ce que ce soit blindé. mais, voilà, a priori, il n'y a pas de il n'y a pas de problème de sécurité, encore faut-il en attester. Je suppose que vous vous déplacer pour euh, essayer de donner quoi nous demande auprès justement du directeur Oui, enfin, disons qu'on est une équipe, euh, on n'a pas non plus des ressources limitées en, termes de temps ou de ressources, parce que pour les déplacements, etc. Après, nous, ponctuellement, on est bien sûr toujours prêt à à donner un coup de main. Donc l'adresse que je vous ai mise, la contact.ingénieur.fr, c'est en gros une hotline. Quoi. Vous, avez un problème, vous avez des questions, vous, pouvez vous adresser à nous, nous on traite ça euh, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Euh, Mais voilà. Par exemple, ça, Un autre moyen, je pense également, qui pourra bien marcher avec la direction, c'est-à-dire ça a été mis dans pas mal d'écoles en France, peut Il y a aussi. Et nous, euh, par Skype, par, par mail, ouais, c'est avoir un cet argument-là. Et ce qu'on fait un peu dans, quelques écoles, c'est des, conférences aussi. Euh, ça peut être intéressant, par exemple, en introduction à un outil comme ça, de faire une, petite introduction aux, aux changements, aux nouvelles techniques, etc., euh, à l'évolution de l'enseignement pour sensibiliser les élèves et donner un peu plus de poids à la plateforme, parce que finalement c'est un des gros enjeux, c'est réussir à mobiliser les élèves, parce que, bon, je sais pas, chez vous, j'imagine que c'est un peu pareil, mais nous, euh, les, sondages, Google, etc., tout ce truc, ça s'est succédé, euh, avec plus ou moins de succès, et l'enjeu, c'est vraiment de montrer aux élèves que c'est pas un énième truc, et que c'est vraiment l'outil qui va euh, changer leur vie. C'est un peu ambitieux, mais voilà, faire la différence euh, auprès de bah, la direction euh, du workflow. Justement, vous allez, vous allez pouvoir euh, montrer aux autres écoles que plusieurs écoles se sont inscrites dans le mouvement, justement ont voulu participer à, ce projet. mais à l'inverse, vous pourriez aussi comment dire, trouver des, pas partenaires, mais des personnes qui viennent peut-être Mm. même si ça reste une association, ça pose des problèmes de partialité aussi, euh, peut-être parce que si c'est, si c'est certaines organisations, si c'est de la politique qu'il y a derrière, vous risquez peut-être d'être un peu ennuyé. C'est une question, une question intéressante. Euh, là, par contre, on a plein des débats, donc on a clairement dit à la fois de nos statuts en communiquant qu'on était clairement partisans, partisan. Ensuite, on a des relations qui sont cordiales, par exemple, avec les principaux syndicats étudiants, les ingénieurs, je pense notamment au et le Bureau national des écoles d'ingénieurs, dit qu'on était complémentaire, et qu'on ne ni avec une organisation, ni contre une organisation. <coughs> Et euh, nous avons également quelques parrains qui sont des personnes euh, crédibles au niveau de l'association, souvent des personnes qui sont, également appartisantes. c'est quelque chose que l'on mm. effectivement tout le temps. Ce qu'on veut, c'est qu'à aucun moment, les étudiants étudiants qui lancent une fraîche on leur dit Hey Coco, votre plateforme, ça vient de là, et puis nous, on veut vous blinder, vous n'avez mm. aucun problème. va être euh, les jésuites de l'enseignement supérieur. Si <laughs> donc les, parents, les, parents, les qu'on a sont des personnes importantes et ou euh, vraiment impliquées euh, dans, le changement, dans l'enseignement, etc. Des personnes qu'on a vu des fois un peu décalées. on est notamment en contact avec des enseignants souvent un peu à part dans les écoles, mais qui eux essaient de promouvoir des, techniques un peu, un peu nouvelles. Euh, et puis, donc voilà, on est euh, vraiment un partisan. Ça, c'est. clair. Voilà, on est. C'est un poids. C'est un poids, c'est clair. Après, nous, on, on est pour personne, enfin, pour les élèves, mais c'est tout. Euh, on est contre personne, on se veut force de proposition, euh, et, euh, fournisseurs d'outils, mais euh, voilà, notre rôle s'arrête là. Pour les élèves dans l'administration Bien sûr, bon après ça, peut aller très loin, hein. à, long terme pour l'industrie, pour tout ça, voyons les choses en avant. Mais voilà, pour l'instant, nous, ce qu'on essaie, c'est de vous simplifier. Je vais vous faire circuler parmi vous ces petits questionnaires de, N'hésitez pas, à mettre pas mal de commentaires, parce que c'est pour là-dessus. N'hésitez pas à aller. Merci. le code source il est permis sur, euh, en ligne ou pas Le code source il, est, doit être disponible sur le site de l'ingénieur, il me semble. Euh, sera Je crois qu'il est sur le site du ingénieur. S'il n'est pas sur le site du ingénieur, il doit y avoir un, lien vers le, le, site des ponts et sur le site des ponts, il y a le code source. Mais je crois qu'il est sur le site du dans un article euh, relativement récent. Euh, on est aussi en train de, revoir le site internet, donc euh, ça va changer, mais ce sera de toute façon un, projet qui sera toujours en bonne place parce qu'il a été élu le projet phare du nouvel ingénieur. On, essaie de se concentrer là-dessus parce qu'on pense que c'est une, arme assez intéressante à, déployer pour, pour les années. attention, votre participation. on est très favorablement euh, impressionné euh, par votre, participation. C'est vrai qu'on ne pas forcément. Euh, c'est pas les premières formations qu'on anime, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai pas l'habitude qu'on me coupe dans la, la, présentation pour poser des questions, et c'est pas juste ma reproche, c'est au contraire extrêmement positif. Donc merci pour votre participation.